Hola, Maria. Bon dia, Maria. Bon dia. Com ha passat la nit? Bé, m'he he passat bé, sí. Sí? La panxa et fa mal? No, ja no. Va. I et pots moure millor aquests dies? Sí, mica en mica em puc moure millor. Va. Què et sembla si avui ens assentem i així posem aquí a la cadira? Una, sí? Sí, va. Taşıklık kapısane. Ee, baka baka. Poggerei também uma mica aquí. Thank you. Tira esse capa aqui. Eu te ajudo. Tá, os peus que aqui vim para cá. Mirar. aixeca que parell i rodeges els meus mans agafant vale? rodejant el que és el meu cor. Mhm. I primer ens posem de peu i després, mica cap mica, anirem fins a la, ah. la butaca. Uh -huh. De la butaca anirem a baixant. Va? Un, dos, tres. Com vas? Bé, bé, sí. Doncs ara, mica en mica. no et deixis anar de cop, si no m'hi crec. Sí? Sí. Espera que et pujaré perquè puguis tirar el cul cobertura i tu estaràs més còmode. Sí? Sí. Estàs còmode? Sí. Els peus? Estic perfecta. Sí? Sí. Molt bé, doncs ara vindré. D'acord? Em portaré l'esmorzar.